Það er einn áfangi sem er bara nýsköpun fyrirtækja sem kennir mann í raun bara alla þessar mikilvæg þætti til að stopna fyrirtæki og bara eh, sprota fyrirtæki og, og byrja í raun. Svo hérna...